たあれこの辺あれこの辺さ罠なかったっけあれあはいはいはいはい皆さん見えますかこれ皆さん見えますかこれこの真ん中の赤いシミこれ踏むと確か死んじゃうからこれ冷静ちょ待って <laughs> 待って待って待って待って待って待って待って ああいいのそんなことしちゃってなんで血が出てくるんですかね <gasps> ちょっと待ってそうだったいやこういうのあるんだそれこれびっくりびっくり要素多いんだこれさわあ怒ってる めっちゃ怒ってるそうだそうだそうだそうそうだめっちゃ怒ってそうだうわーちょっと待って忘れてた忘れてた なんああそっかそっかそっか銀のしま <laughs> った待っ待って <laughs> 浦さんから電話かけてちょっと待って浦さん今放送中だよ放送中だよ大丈夫あのさもしもしはいあああ <laughs> 何 ジ意味わからん意味わからん <laughs> 間違えた鍵で器叩いちゃったこれ違うこれをスープに入れるのよそうそうそうそう待ってこれ蜘蛛の巣に金色の羽の蝶々が引っかかっている あ、待って、これいいんだっけ取って。あれあれこれ。あれちょっとこれ、大丈夫だっけあ。あ。あ。あ。そうだった。そうだ。待って、これ、先取っていいのか待って。蝶の模型。 はいはいはいはいはい。はいはいはい。え大丈夫だよねうわっ <laughs> 大丈夫じゃなかったびっくりした ほんとびっくりした。オッケーオッケーオッケー。あー、猫いなくなった。あれここはあれじゃないキャーキャーこれあれじゃん カエルは好き。好きだよ。カエルめっちゃ好きだよ。迷子のカエル、自分の家を探している。使用する。カエルを撫でる。カエルは喜んでいる。かわいい。これ、これつまり、そうだよね。カエルに渡らせる。そうそうそう。ここはなんとなく覚えてたわ。いや、マジいい子。 マジいい子ちなみに僕は今のこのカエルの綱渡りを見てとあることにも思い出してしまったけど今は言わないでおくナチュラルに歩いてきたなナチュラルに歩いてきたなあごめんごめんごめんごめん <laughs> 連れてけよってカエルが カエルが寂しがってたわ連れてけよって忘れるなって俺を忘れるなってあ猫猫猫ん猫あいたいたいた紛らわしいんじゃ紛らわしいんじゃ猫の像があるなんちゃっておいそれどころじゃないんだよ今こっちは今カエルのことで頭がいっぱいなんだよ もう早くセーブをさせやがれ。ありがとう。勝負気気持ち悪い。気持ち悪いよ、今。今さ、今さ、え、これ首さ、横にこうグニグニグニグニって回った。怖いから、普通に。 어. 어. 응.